des frappes d'avions d'attaque, des tirs d'artillerie et des opérations actives d'unités du groupe de forces centre, ont touché les effectifs et l'équipement des forces armées ukrainiennes dans la zone de la colonie de cherbonne et de la République populaire de Louhansk. Jusqu'à 50 militaires ukrainiens, deux véhicules de combat blindés, une camionnette et un obusier des 30 ont été détruits. Dans la direction de Donetsk, pendant les opérations actives des unités du groupe sud, de troupes et de tirs d'artillerie, jusqu'à 285 militaires et mercenaires ukrainiens, un char, 3 véhicules de combat d'infanterie, 2 véhicules blindés de transport de troupes, 1 véhicule de combat blindé, 8 voitures, 2 camionnettes, 1 véhicule de combat gradé MLRS, 4 obusiers des 30 et dépôts de munitions. Dans les directions Sidonetsk donetsk et Zaporozhye, les frappes aériennes et les tirs d'artillerie du groupe de forces Vostok ont infligé une défaite aux unités des forces armées ukrainiennes dans les zones des colonies de novo et de Vugledar de la République populaire de Donetsk. Les pertes au de l'ennemi dans ces zones par jour se sont élevées à 45 militaires ukrainiens, deux camionnettes, un obusier des 30 et une monture d'artillerie automotrice corab de fabrication polonaise. Dans la direction de Kherson, à la suite de dégâts causés par un incendie, jusqu'à 10 militaires ukrainiens, deux voitures et un obusier automoteur Acacia ont été détruits en une journée. L'aviation opérationnelle tactique, les forces de missiles et l'artillerie des groupes de troupes des forces armées de la Fédération de Russie au cours de la dernière journée ont vaincu 79 unités d'artillerie des forces armées ukrainiennes sur des positions de tir, des effectifs et du matériel dans 98 districts. Les systèmes de défense aérienne ont intercepté roquettes des systèmes de lance-roquettes multiples, IMAR et SMERSH par jour. En outre, 7 véhicules aériens sans pilote ukrainiens ont été détruits dans les zones des colonies d'Alexandrovka dans la République populaire de Donetsk de Nogolnoé et de Staraya dans la République populaire de Lugansk. Au total, depuis le début de l'opération militaire spéciale, 405 avions, 228 hélicoptères, 3648 véhicules aériens sans pilote, 415 systèmes de missiles antiaériens, 8521 chars et autres véhicules de combat blindés, 1078 véhicules de combat de systèmes de lance-roquettes multiples, 4494 pièces d'artillerie de campagne pièces et mortiers, ainsi que 9287 unités de véhicules militaires spéciaux.